Е, Значить, що у нас? Купили ми запах кнура і хочемо знати, ефективний він чи ні, і хочемо спробувати на своїх свиноматках на машки і барашки, які не заходили в загул уже 4 місяці. Ми думали, що вони поросні, а вони не поросні і в загул не заходять. І оце ж я вже е, попробував дієту, не працює. Зараз хочу спробувати запах ряка. Чи дійсно ну, зірвуться сьогодні, завтра, післязавтра, там ну, день, два, три. Чи прийдуть вони в охоту, чи загуляють, чи ні. Попробуємо, як вони себе вестимуть, пшикнемо в сараї їм у п'ятачки. Ну і на тряпочки, тряпочки повісимо, теж хай нюхають. Ну, тобто, отак боремося. От свиня не загулює, отак і боремося. Пробуємо всякі методи. Ну, зараз спробую ще цей. Также у нас зараз в течение Ну, до обіду повинні приїхати е, люди забрати свинку на свиноматку. Вони тут ще видно, де метки, де понамічувані. Свинку на свиноматку заберуть і там ще повинні приїхати у четвер. І ще кому треба, ще є, штучки дві є. Тому приїжджайте, беріть, займайтесь і все у вас буде добре. Це що касається свиней. Що касається ангара, от мені багато пишуть, Стас, що ти по ангару, зависло все, зависло, друзі. Об'ясню чого. По ангару в мене тут яка ситуація. Треба на ту сторону йти і е, зашивати стінку, а там у мене глияка і ну, все повністю мокре, воно е, грязило там. коротше. Отам часть іменно грязь. І оця часть теж, ну тут ми вже зашили, теж оця часть за ангаром теж грязь. І ходить місить грязь, воно теж якби не дуже хочеться. Ждемо, щоб підсохло, і вже займемося конкретно іменно обшивкою самого ангара. Тут не також і багато цих ділов, ну щоб воно просто підсохло. І також я ще не рішив іменно поворотом, що оцю сторону. Хто мені каже, от хто приїжджає, каже, роби трошки нижче, дуже високі, 4,20 у мене, по-моєму. Роби 3,50, хвати з головою, ти, в тебе все одно здорова машина сюди, ну, типу, як фура не заїде аж у ворота, а туди, аж і сюди здасть назад. В тебе там максимум це Камаз крас заїде і все. Тобто роби 3,50, тобі хватить з головою. А цей момент по цій стороні теж треба прийняти, оприділитися. А так, е, Вчора був дощ цілий день, позавчора був дощ, ну воно ну, все мокре. Сюди заїхати, якщо е, легкової машини, проблематично, тому що там ззаді за двором грязило везде глина. У нас ще ж тут глина з піском. Ну от іменно тут за ангаром глина з цієї сторони, а з цієї е, чорнозем. Коротше так. І по ангару виходить, що толком нічого особо і не зробив так воно і висить. Ну, а це, що нам е, стіни обшить, потім нутрянку обшить, ну, коротше, є ще що робити. І і готовить почву на пол для залівки. Узнавав я по залівки, так трошки е, в інтернеті лазю, дивлюся. Виходить, що е, бетона мені треба сюди, ну хоча б кубів 10. Кубів 10 сюди до нас з Харкова буде з доставкою в районі 30 тисяч. Це так, в районі, а може навіть і більше. Тобто на саму залівку, якщо брати міксер, треба тисяч 30 гривень. Оце ж мені кажуть, що ж ти продаєш свиноматок молодих, то що треба вкладувати, треба тут ще дороблювати багато. Там ще в одному місці хочу хочу кое-що робити. Також хочу купити е, коптільню, подивитися в інтернеті, яка проще, яка краще купити професіональну коптільню, того що теж, щоб своє поголов'я є, убрав, замочив, все зробив. Ну, Це Віка в мене в курсі діла, вона це все дуже хорошо знає. Вони займалися колись із тещою Царство Небесне, теж коптили, вакумірували. Це давно вже було, я ще це пам'ятаю. І теж, щоб свою продукцію коптить. Чого? Тому що в нас хто бере сало, м'ясо і задають питання, а чого ви не каптите, а коли ви будете коптити? І що в нас беруть теж та й сусідів дядь Вітя бере, напротив беруть. Ну, у нас багато наших сусідів бере м'ясо. І теж люблять не побагато і куплять копчене. Поэтому і е, хочемо купити, посоветуйте, хто в курсі, яка професіональна хороша коптильня. Будемо е, купляти коптильню і будемо коптити теж свою продукцію. Коптити, вакуумувати і, і теж вам продавати, вам відправляти. Так буде хорошо, воно зберігається, хорошо доходить, ну і так далі і тому подобне. Будемо все пробувати, будемо все показувати, будемо все самі узнавати і теж вам показувати. Коптильня теж не із дешевих, тому і приходиться, е, які там <clears throat> у мене свинки, у мене там в сараї, зараз я покажу свинок, що я став собі на свиноматку. Е, цих, що продаю, і оце ж мені треба і насобирати денег на бетонірування, треба на коптильню. Це просто хто думає, що я продаю і не знаю, куди дівати гроші. І і так само мені ще треба збирати на корма. Сезон підходить, а? Ну, сезон підходить, да, вже скоро е, кінець літа. Ну, не скоро кінець літа, ну теж недовго залишилось. І треба буде купляти корма, сюди ж завозити корма, щоб опять їх кормити один год, там 12 місяців. Тому, друзі, так. Тут нічого не міняється. Тут все так і є. Ось, бачите, що воно грязило. Тут в усьому дворі це грязь. Це трошки підтягнуло, бо сьогодні ночі був у нас 0 чи мінус 1, а так грязь. Тут ходиш, отаке налипає і все. Треба теж щось тут робити. Чи заливати, чи плітами викладати, ворота робити напроти. Ну то вже таке. Поки коротше, треба тут розібратися зробити, е, доробити ангар, його залити, щоб можна було завести продукцію. А якщо узнавав я асфальт, асфальт там взагалі е, космічні гроші стоїть. Асфальт дорого дуже. Звісно, асфальтом би проще було, воно як гідроізоляція. Перед міксером треба все спланувати тут, е, завести піска, все протрамбувати, зробити все по маячкам, щоб ровненько був пісочок протрамбований. Потім застелити, якщо бетоном, застелити все чітко здоровою пленкою і зверху заливати і віброрейкою. Віброрейка в мене є. Ну, а так, коротше, отак залить і і вирівнювати. Оце, що в мене по ангару. По ангару все воно так і є, нічого не тече, ось були скільки дощі, наблюдав, ніде нічого, звісно, тут хорошо. Ну і також треба робити ще, щоб е, не було конденсата. Ну то вже як доробимо все будемо внутрі, тоді вже все чітко зробимо. Ну а так, виходить, ангар і простояв. Фундаменти укріпилися мої стакани, ніде нічого, ніяких, ну, погрешності ніяких, ніде нічого не замічає такого, щоб там щось десь там щось <clears throat> не устраювало, все, коротше, так. Бруски в мене є все купив, і тільки бери роби. Робити треба зібратися, щоб погодка дозволяла. І якщо хороша погода і натхнення є, його взяв та й робиш, та й все. Ну, теж буду показувати, як буду робити, буду поетапно показувати. Ну, а зараз, друзі, що тоді? Підемо в той сарай перевіряти е, свинок, що вони загуляють чи не загуляють, як вони себе поведуть, як будуть реагувати. Пошли в той сарай. А я не знаю, двері закривати чи відкривати. Будемо пробувати. Загуляють чи ні. Раді інтересу. А їм насипати чи не треба? Ну давайте першу барашку. Як я думаю, не то, що так пшикнуть просто, щоб вона загуляла, а пшикнуть і на тряпочку, а тряпочку зав'яжу туди до станка. І хай вона нюхає, трошки і потягає цю тряпочку. Нас Насторожилась. Сейчас я тряпку завяжу и... Фу, такий... Запах такий. А, воняє хряком, да? А до мене дійшло вже. Щоб їй не в нос пшикать. Отак. І все, і хай вона. А ну. Не забувайте, друзі, хвостик ставить отак уверх. Ось хвостик уверх. Бо там пишуть, а як це хвостик уверх? Хвостик уверх це отак. Ось як машка робить. І хай нюхає. Ну, петля покрасніла зразу на глазах. Так, пішли следующую. А ты в обід прийдеш, пшикнеш. Та я думаю, часто так не треба пшикати. Тут взагалі, вон, бачите, О. хвоста зажима. А ну, баранія. На тобі, це така. О. Ні, так вона нюхатиме вік. Вона нюхатиме, тому що е, запах е, мужчини. О, бачите, бачите? Вона учує, хряка. лахряка, хряка і зараз не пойме, де хряк. А якщо я зараз затронусь, буде взагалі бігати, ось дивіться. О! Оце один в один движення, як був хряк. Повний звік? Ну вона не їсть, вона жує. Да. О! О! Оце як в мене був хряк, аматор. І вона, типу, як і гуляє, і типу, як не гуляє. Я запускаю до хряка отаке движення перший день. Кричить, бігає, він до неї. Оце так. А потім на другий, третій день вона стоїть як вкопана. Ну, вона ще не готова, але вже а? Завтра може. Завтра. Я думаю, може навіть і завтра. Вони позриваються. Я вас буду держати в курсі. І обізянка насторожила. Обізяна, тобі не треба. От, вони подумають, зараз понюхають, пройде время, день. Е, Учують оцей же запах. Я ще може зайду і пшикну. Ну я вечором стопудові. Ні, зараз не буду в обід. Вечором на ніч пшикну ще і хай подумай, хай трошки погуляй. Ну ще. Так, а ну давай ту провіримо. Хоч би этот, не перепутати дезодорант на ніч. Попшикався. Так, що тут у нас? Не, не лягай, не лягай, не лягай, Маша, Маша, не лягай. не подумають. Хай. Я думаю, все буде нормально. І обізяна щось настробовилася. Теж така. Ну, а цим ця покрита, їй все одно вона. І обізяна теж покрита. Ну просто що запах, запах е, мужчини. Ой. От плоть. Барашку тряпку, у нас є облизана. Зараз барашки тряпку. О. Вона думає, що хряка їсть. поймуть, що відбувається. Думають, десь мужчина попався, а де він, не бачать. Я думаю, може завтра і діло буде. Ну, понаблюдаємо, друзі, понаблюдаємо. Що вік, дзвонять, да? Давай. Та хай. Барашка може і первіше загуляє, ніж машка. Може таке й бути. Ну їм треба все одно подумати. Це ж свинка, машка взагалі щось петля покрасть. Ого, яка петля стала. Диви, яка петля стала. Як вона от видно, що реально призагульне, так? Да? Ну глянемо, глянемо. Воно покаже. Так, друзі, що в нас тут по новостям щось світ мигає. Так, е, тут у нас. Зараз я їм розсиплю. Вона тряпку Барашка. Вона її не з'їсть, вона отожуватиме її і все хай. Вона її не з'їсть. Давай я потрошки насиплю, Да. Ну такий запах е, запах хряка чувствується, але ну, щоб сказати, що дуже прям противний, ні, такого нема. Ілі, я думаю, такого нема, бо тут витяжки. І вони одразу е, запах витягують. То в кого витяжок немає, то духотіща в сараї, то воно да, запах стоїть. А тут же воно витяжка одразу е, витягує. Якщо б тут не було витяжки, тут б е, таке було, я навіть представити страшно, що б тут було. А так, із-за витяжок більш-менш. Ну воно ж видно, що потолки все сухеньке, все. І їх тут багатенько і все одно все сухо. Навіть я от Е, сьогодні у нас на ніч мороз був. Вчора, позавчора дощ був, дощі. І я на ніч як тепло відкриваю вікно і на ніч оставляю. Вже центральне посередині віконце відкриваю і нормально. Зараз на ніч, ой, на день не буду відкривати, бо холодно на дворі. Ось теж свинки на свиноматку. І ось свинки теж на свиноматку. Ландрасів я ще не перевів. Треба перевести. Ну, ландраси більш такі чистенькі. Вони ходять от іменно в кучку сюди, внизок, у них все добре. І вони самі по цій чисті, хоч їх і 8 штук багатенько. І тут як перевів, ого, павутина яка. І тут як перевів, стало більш чисто, більш акуратно. І вони чисті. І убирати добре, вони відходять в сторонку убрал и все. Ну, то есть, вот нормально, 4 штучки для такой клетки самый раз. А здорових, як здорові вже, звісно, і 4 здорових нормально, от, допустимо, як 3 оцих, і ще по одного. І 4 нормально. Ну, саме ідеал, як уже туди за 200, то 3 штуки. Получається клетка 2 на 3, 6 квадратів на 2 квадрата одну свинку. Оцих я раді інтересу хочу е, на один год оставити. Їм год буде перед Новим годом, от так десь їх і оставить. Подивитися, скільки за год набере. Ну, отак їдять і все. Скільки за год буде. Вони зараз вже непоганенькі. Оцей ж дегенератик, це вікен, це це не мої. Мої ось два, а це вікенд дегенератик. Він пішов. І ну, теж нормально. Я не знаю, скільки вона буде його держати, ну то таке вже. А цих подержу год раді інтересу, скільки за год наберуть. Мені цікаво, чи буде в районі 300 там, чи 300 кілограм. Просто для себе. Хочу оцих пару штук на год і вандрасів вибрати теж пару штук і теж один год подержати. Їм теж вандрасом там чи під Новий год, чи після Нового року треба подивитися, теж буде ровно 12 місяців і отак зважить этот. Оце ж спрашують, от свиноматка не загулює. От і в мене пройшло время 4 місяці, поросят нема, думали поросла, не загулювали всі 4 місяці. Що ти робиш? Що це ж всякі методи отакі? Е, трошки уменшив пайку і і зараз спробую це запах ряка Попшикаю зараз, на ночь. Ну, видно, що петля дуже порозовіла у этой, покрасніла у ума. Ну, прям поміняла цвет. Ну, може. Ну, ще ні, хай. я думаю, вони так різко теж їм треба обдумати це все, щоб органістам якісь гормони зіграли. Ну, а так. Коротше, займаємося таким. Тут я клітку все, руки ніяк не доходять, треба оце ж я хочу доробити цю клітку і перевезти сюди в андрацію поділити. Доробити клітку і зробити корито. А воно то одне, то друге, то третє, то п'яте, то десяте і виходить. Та ось зроби завтра, та зроби післязавтра і отак воно. А все время є що робити. Куди це висипати? Ну їм не буду давати бо ще. Та нюрка не голодна, вона своє вік доїла. Короче, друзья, вот такие у нас всплески эмоций у барашки и у Машки. Я думаю, справимося. Нічого страшного, віддихнули 4 місяці, погуляли. І е, Нічого з ними такого страшного. Прям... Я спочатку трошки підрозстроївся, так думаю, ну, 4 місяці кормили, а воно. Ну і думали, що поросята будуть, поросят, допустимо, з них оставить собі, а з цих свиноматок продати людям. Ну, звісно, поросят виходить, що у них немає і собі ми не оставили. Тому собі оставимо із других, із е, лінди, нюрки, обізянки, київлянки. Нам то хватить поросят. Я посчитав якраз і до Нового року якраз теж нормально буде. Ну, Хотілося як краще, і яка не яка прибиль би була, продали поросят, там би хоч цих, хоч е, з другої партії. Ну, зрозуміло, що не все так, як думаєш. Ну, тим не менше, подивимося, не будемо нічого загадувати, будемо так ось і боротися. Я думаю, <coughs> загуляють. Загуляють по-любому. Да, Нюрка? Ну, а бача, всі другі не сработали на запах взагалі почти. Да? От обіцяна трошки щось насторожилася, так не сработали. Значить, всі покриті їм по барабану той запах, а ці дві. Е, гармонії гратимуть. Ну, барашка дала, так. Да. Так що, друзі, всім спасибо за внимание і всім пока.